لا شك أن آه، القليل منكم من يعرف هذه آه، الكلمات لكنها كلمات آه، لها أصول موسيقية إذا هذه هي الترنيمة التي كانت أصل الموسيقى دو ايت كيون تلاكسيس غي غي زوناري فيبريس مي mira gestorum فا فاميلي تيروم سول solve polluti لا لا بي بيرياتوم سي سانكتي يوني هي كلمات إيطالية فكانت أصل الموسيقى إذا هذه الأبيات كتبها بول دياكر المعروف ببولس الشماس وكتبها إلى القديس جون بابتيست يوحنا المعمدان وهي أنشودة ميلادية فكتبها بول دياكر وبول داكر كان مؤرخا للومبارد واللومبارد هي كانت قبيلة جرمانية في منشأ اسكندنافي آه، حكمت إيطاليا ما بين 568 إلى 774 للميلاد هذه هي أصل الموسيقى الغربية queant laxis هي دو قبل وقت مضى كانت آه، دو على على الشكل التالي ut Fa, فحينما كانت ثقيلة على اللسان فقد استبدلوها بدو إذا دو ut qui ont l'axis ré résonnerie fibris mi mira gestrum fa famili turum sol solve polluti la riatom si sancte io وكان السباق لاكتساب هذه النقاط هو الراهب جيدو داريزو. جيدو داريزو جيدو داريزو كان هو السباق لاكتساب هذه النقاط الموسيقية وكانت ثورة في الموسيقى وحتى أصبحت الموسيقى الغربية تأخذ هذا النظام دو غيمي فاسو فا لا وتعني إت كيون تلاكسيس كو tes شانت يغني عبيدك resonare fibris وتعني ديون بوا فيبرانت بصوت نابض بالحياة mira gestorum الفتاة الرائعة les admirables gestes فامولي تي روم دو تيز actions d'éclat من أفعالك الرائعة سولفي بوليتي وتعني أبسو دي لورد فوت يمتص من العيوب الثقيلة لابي غياتوم de leur langue hésitante من ألسنتهم المترددة سانكتي إيوني وتعني نتمبريون سانت جون أي نصلي لك أو نتوسل إليك Ut keantelaxis re zonari febris mi ragestrum fa milituram sol ve polluti la pireatam sa